तो हम जा रहे हैं आज ये ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अकेडमी जो कि मलेश्वरम में है तो अभी मैं निकल रहा हूँ वाइट फील्ड से is around 25 kilometre from here तो मैं कुछ पर्सनल काम से जा रहा हूँ हम जाएंगे सी आर में अभी हम लोग ओल्ड मद्रास रोड की तरफ जा रहे हैं वाइट हिल से और वहाँ से मुझे आज शॉर्टकट लेके जाना होगा मान्यता मान्यता के पास शायद आप लोगों को पता नहीं होगा वहाँ से एक रोड है जो कि you know you can keep teen factory and all this आप अंदर से होके गाँव से होके जा सकते हो so if you are somewhere in uh, Whitefield and you are traveling to Maneta you can take this route this is kind of single lane लेकिन आप इनो रोड थोड़ा खाली रहता है भी मैं ऐसे पेड़ वाला ट्रक देखता हूँ ना मुझे फाइनल डेस्टिनेशन याद आया था यहाँ से राइट लोगे तो गो टू तिरुपति ये तिरुपति हाईवे है I mean the old Madras road and if you take left go to the city मतलब K R little confused whether I should take right. नहीं ये right नहीं है So this is the highway. पीछे जाओगे तो तिरुपति सामने जाओगे तो केयरपुरम सिटी के साइड में my ये बोल रही है बारिश चालू यहाँ से मैंने कहा लेना होगा राइट राइट लिखे left now I can take right this is uh, this is I think Avalahalli so you can go towards the village Avalahalli village ये रोड जाती है फिर Amarlal village and connect to Manyata Manyata back गेट गढ़वाल रोड पे यहाँ से अगर राइट लेते हैं तो it will go to Hebbal and left लेंगे तो it will go to KR Puram जो होता है रियल हीरो जो कि बीच रोड पे स्मोक करते हैं एक हाथ में बाइक चला के तो अंकल इंडिकेटर यूज करने का बारिश हो तो बाद ये एबल ब्रिज है ऊपर से जाके विल टेक लेफ्ट पौड़ी एक यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है यार कैसे जाना है Karnataka Malleshwaram okay while going to Yeshwantpur railway station before Yeshwantpur आपको लेफ्ट लेना है एक जगह पे तो आप पहुंचोगे के आई के ई ए Okay. here you have to take the service road service road से ऊपर सिग्नल जाके वहां से राइट लेना है ना मलेश्वरम मलेश्वरम the laptop. Camera. Front. Road. जाना है रेलवे स्टेशन के रोड में यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के रोड में और आगे जाके मुझे लेफ्ट लेना है एक सर्कल से वाह रोड क्या खाली है आज ब्यूटिफुल ट्रीज मैन trees, पहले बेंगलोर भी मतलब पहले वो एच एस आर भी रोड ऐसे ही थे बट बिकॉज ऑफ मेट्रो और सर्विस रोड सारे पेड़ काट दिए this is lovely place I love this road Okay, this is the signal, not signal, this is the circle, and I think I'll have to take this route. Excuse me, uh, do you know where is uh, Maleswaram? No idea. Sir, uh, do you know where is Maleswaram? KEA office? KEA office? हाँ KEA office जाना है कर्नाटका एजुकेशन ऑफिस है ना okay thank you Wow, see the road और trees पूरे के पूरे green है यहाँ पे This is mind blowing. Wow, there is a beautiful temple as well. So it should be here somewhere. Let's see in the map. So sometimes we cannot, um, uh, sometimes you can't trust on Google Maps. It should be better you should ask, um, क्या बोलते हैं You should ask um, locals. आप अगर लोकल को लोकल लोगों को पूछोगे तो they will help you out Okay, gotcha. This is the one. Karnataka Education Authority. Fine. Two minutes. Go straight. Let's circle. Okay, this is um, KES and I'm done with my work. I'm done with my work. Abhi. घर के लिए निकल रहे हैं Hebbal we are gonna take right फिर चल देंगे हम अंकल जी चलो स्ट्रेट we can see Twin Tower. There it is. भोसड़ी के इंडिकेटर तो यूज करने है टी I just had food here यहाँ पे अभी खाना खाया the grand veg and non veg इतना घटिया रेस्टोरेंट है कुछ भी नहीं वहाँ पे अंदर कुछ भी मतलब एक भी बंदा नहीं था मैं कह रहा जगह पे रुक गया मैंने एक्चुअली